我把到哪家超市？你们看不那个食噻。哦，还是一个人吃，总是安逸点。我把到哪家超市？你们看不那个食噻。我一把菜拉抬过去了。我菜嘛。我一把菜拉抬过去了。哦。牛逼多，牛逼多。就你这个智商还想赚钱？老天，牛逼多算了。就你这个智商还想吃垃圾？操！操你个！